नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र आज चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कुनै पनि साउन्डलाई चाहिँ कसरी क्लियर गर्ने ब्याकग्राउन्डको नोइजलाई चाहिँ हामीले कसरी रिड्युस गर्ने यसको बारेमा सिक्न जाँदैछौँ सो फर्स्टमा चाहिँ मैले प्रिमियम प्रो खोलिसकेपछि एउटा फाइललाई चाहिँ यसरी इम्पोर्ट गर्छु सो तपाईँले प्रिमियम प्रोको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने तपाईँले प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई यसरी ड्र्याग र ड्रप गरेँ र यहाँतिर चाहिँ मैले एउटा टेक्निक चाहिँ युज गरेको छु सुरुको तिन सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँले साइलेन्स देख्न सक्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि मैले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको साउन्ड कस्तो छ भनेर थाहा पाउनको लागि गरेँ त्यसपछि चाहिँ मैले यसरी बोल्न सुरु गरेको छु सो यो वेबले चाहिँ बोल्न सुरु गरेको हो भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ अब चाहिँ म यसलाई चाहिँ एडप अडिसनमा जुनमा चाहिँ हामीले कुनै पनि साउन्डलाई क्लियर गर्छौँ सो त्यसमा चाहिँ हामीहरू जान्छौँ सो तपाईँले राइट क्लिक गर्नुभयो भने edit clip in Adobe अडिसनमा जानुहोस् यसरी डाइरेक्टली क्लिक गर्नुभयो भने त्यसमा जान्छ तर मैले बाई मिस्टेक भनौँ कि एड अफ प्रिमियम प्रो छ मेरो प्रो सिसी जुन चाहिँ टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानको छ तर एड अफ अडिसन चाहिँ मैले टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टूको डाउनलोड गरेको छु त्यसैले चाहिँ यो कनेक्सन चाहिँ नमिल्ने भएकोले चाहिँ म डाइरेक्टली यहाँतिर यो एड अफ अडिसनमा जान्छु सो यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टूको छ अब चाहिँ म यहाँतिर त्यही भिडियोलाई चाहिँ म इम्पोर्ट गर्छु डबल क्लिक गरेर अब तपाईँको स्क्रिनमा चाहिँ एउटा यस्तै इन्टरफेस आउँछ यहाँ तलतिर चाहिँ यसलाई चाहिँ टाइम लाइन भनिन्छ र तपाईँको साउन्ड चाहिँ यसरी प्ले भइसकेपछि यसरी देखाउँछ र यो जुन चाहिँ साउन्ड मुभ भइरहेको छ यो चाहिँ जहिले पनि जिरोभन्दा तल आउनुपर्छ जिरोभन्दा तल आउनुपर्छ र तपाईँको चाहिँ यो फि माइनस फिफ्टिन माइनस टुवेल्भ र माइनस एट्टिनको बिचमा भयो भने चाहिँ त्यो साउन्ड चाहिँ एकदम राम्रो साउन्ड हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ अब चाहिँ हामीहरू भोल्युमलाई चाहिँ इन्क्रिज चाहिँ कसरी गर्ने जुन चाहिँ यो सानो भोल्युम छ सो फर्स्टमा चाहिँ म यो भोल्युमलाई चाहिँ सुन्छु नमस्ते स्वागत छ तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू एउटा नयाँ भिडियोमा फेरि पनि भेटेका छौँ सो बिना कुनै टाइम मिस गरी भिडियो सुरु गरौँ यहाँतिर चाहिँ साउन्ड एकदम सानो भएको जस्तो मलाई फिल भइरहेको छ सो म यो साउन्डलाई बढाउनको लागि या माथितिर फेभरेट्समा जानुहोस् र तपाईँले normalize to minus zero point one डिबीमा यसरी क्लिक गर्नुहोस् नमस्ते स्वागत छ तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू एउटा नयाँ भिडियोमा फेरि पनि भेटेका छौँ सो बिना कुनै टाइम मिस गरी भिडियो सुरु गरौँ सो यहाँतिर तपाईँले साउन्ड चाहिँ इन्क्रिज भएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा चाहिँ म कन्ट्रोल जेड गर्छु र यहाँतिर तपाईँले एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यतातिर एकदम हाई साउन्डमा गएको छ र यहाँतिर चाहिँ सानो सानो साउन्डमा चाहिँ यसरी देखाएको छ सो यो साउन्डलाई चाहिँ हामीले लेभलमा मिलाउनुको लागि तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि इफेक्ट्समा जानुहोस् र इफेक्ट्समा गइसकेपछि तपाईँले यहाँतिर एम्प्लिट्युड एन्ड कम्प्रेसनमा गइसकेपछि डाइनामिक्समा जानुहोस् र डाइनामिक्समा चाहिँ तपाईँले यो माइनस ट्वेन्टी टू र यहाँतिर फोर रेसियोमा हाल्नु भइसकेपछि तपाईँले एप्लाई गर्नुहोस् नमस्ते स्वागत छ तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र र यहाँतिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि सबै वेबहरू चाहिँ एउटै लेभलको भएको छ अब चाहिँ यो साउन्ड एकदम सानो भएकोले चाहिँ हामीहरू फेभरेट्समा जान्छौँ र नर्मलाइज त्यो माइनस जिरो पोइन्ट वान डिबीमा यसरी हालिदिन्छौँ नमस्ते स्वागत छ तपाईँहरूलाई एउटा awesome. बिना कुनै टाइम मिस गरी भिडियो सुरु गरौँ सो आई थिङ्क यो चाहिँ अलिकति बढी भएको छ सो uh, हामीले यतिसम्म पनि ठिकै छ तर यो पनि ठिकै छ अलमोस्ट ठिक छ सो त्यसपछि चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ साउन्डलाई चाहिँ जहिले पनि हुँदा कम गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि हाम्रो हेडफोनमा अर्कै साउन्ड सुनिन सक्छ मतलब लेभल अफ साउन्ड डिफ्रेन्ट हुनसक्छ साउन्डको भोल्युम घटाउँदाखेरि the level of sound different हुनसक्छ सो डिफ्रेन्ट कुराहरूमा लेभल अफ साउन्ड चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ द्याट्स वाइ जिरोबाट तल भयो भने चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि that sound is absolutely perfect भनेर बुझ्नु पऱ्यो हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि नोइसको रिडक्सन जस्तो कि मेरो अगाडितिर केही नोइजहरू आइरहेछ सो यो नोइजहरूलाई हटाउनुको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने त सो यो नोइजहरूलाई हटाउनुको लागि यहाँतिर जुन चाहिँ यो स्पेट्रिकल भन्ने हुन्छ स्पेट्रिकल फ्रिक्वेन्सीमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले केही कुराहरू चाहिँ नोटिस गर्नुभयो होला यहाँतिर पर्पल छ र यहाँतिर ग्रेन छ ग्रेन भनेको चाहिँ एकदम नोइजहरू चाहिँ देखाएको छ सो नोइजहरूलाई चाहिँ हामीले हटाउनुको लागि इफेक्ट्समा जाने नोइज रिडक्सन र रिस्टोरेसनमा जाने र यहाँतिर तपाईँले चाहिँ एडप्टिभ नोइज रिडक्सनमा क्लिक गर्ने र हामीले यसलाई के पनि चलाउँदैनौँ र एप्लाई गरिदिन्छौँ यो गर्ने बित्तिकै तपाईँले डिफ्रेन्स यो पर्पल चाहिँ हटेको देख्न सक्नुहुन्छ सो यसले चाहिँ नोइजलाई चाहिँ रिडक्सन गरेको भनेर बुझिन्छ नमस्ते स्वागत छ तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू एउटा नयाँ भिडियोमा फेरि पनि भेटेका छौँ सो बिना कुनै टाइम मिस गरी